كانت جنازه مش مسيره حزنا على وضع الصحه احنا بنتكلم بقالنا خمس سنين قبل الثوره بعد الثوره مرحله انتقاليه بعد سلطه منتخبه مفيش تغيير خالص ميزانية الصحه ميزانيه ضعيفه مش بس ضعيفه عشان احنا دوله فقيره دي كمان مهدره يعني الميزانيه الضعيفه دي بتضيع في القوافل الطبيه وفي تجليد المستشفيات بالرخام والجرانيت والسيراميك وهي مستشفيات ما فيهاش سرنجه ما فيهاش امبوله مسكن ما فيهاش جوانتيات في بلد تقديرات فيها ثلث الناس عندهم فيروسات كبديه الدكتور بيخيط خمس وست وسبع واحيانا 10 حالات بنفس الكوانشي فالوضع ده ما ينفعش احنا بنقدم حلول عندنا حلول على مدى بعيد يعني ممكن نعمل جدوله لرفع ميزانيه الصحه عشان نوصل من 4 ونص ل 15 وعندنا حلول فوريه يعني ممكن فورا ناخد الفلوس المقدره دي نوجهها للاستقبالات والطوارئ خدمات الطوارئ اللي هي احنا بنسميها الاماكن المتنقله ده ما بيحصلش ليه؟ احنا بنتكلم كده بقى لنا مده بقى لنا 40 يوم مضربين بنقول طب بعد شهر بعد مرور اكتر من شهر من الاضراب 40 يوم اه استجابه الحكومه طيب لمطالبكم واضرابكم عامله آه، ازاي؟ كتروا الاجتماعات في اللجنه النقابيه الوزاريه يعني بدل ما بيقعدوا مع ممثلين معينين نقابه مره كل شهر بقت كل اسبوع وبعدين بقت مرتين في الاسبوع وده قمه الاستجابه بقوا بيقعدوا كتير وبيتكلموا اكتر طيب كيف ينتصر الاطباء في اضرابهم؟ ايه الخطوه الجايه؟ احنا كل اسبوع بنعلن عن خطوه احنا في فعلا تغيير ان بقى عندنا تأييد مجتمعي تسع اه تأييد مجتمعي الحقيقه من كل اطياف المجتمع اه احزاب يمينيه احزاب يساريه احزاب دينيه احزاب اقليميه جديد واسع جدا القضية قضية شعب المصري كله آه، طب الإخوان المسلمين هل مشاركين في الإضراب؟ شباب الإخوان في منهم مشاركين شباب الاخوان مشاركين آه، قيادات في منهم كتير ضد الموضوع بيتصور الموضوع وانه محاوله لاسقاط حكومه مرسي يعني كلام ليس له موضع من الاعراب واحنا ولا عايزين نسقط ولا عايزين نعدل ولا عايزين نقلب احنا عايزين باختصار يبقى في صحه في مصر نعيش بكرامه دلوقتي الدكتور بيستحمل هذه الاوضاع البشعه علشان يخلص ماجستيره او زمالته ويطفش من البلد بنلاقي في المستشفيات الدكاتره 30 او الثلاثينات بكتير وبعد كده اهو فوق 50 عشان يا دوبك الدكتور بيخلص دراسات العليا بتاعته وبيطفش يعني انا بفقد اكتر فتره فيها عطاء للدكتور وهو عنده خبره علميه مميزه طيب المواطن المصري لو عايز يتضامن مع اضراب الاطباء يعمل ايه؟ آه، يروح اقرب مستشفى ليه يكلم الاطباء ويكلم المرضى التانيين اللي بيبقوا احيانا مش متفاهمين آه، احنا بنحاول دايما نكلم مرضانا ونشرح لهم في مرضى بيفهموا في مرضى ما بيفهموش في آه، يساعدنا في ده بتبقى حاجه جميله جدا آه، احنا بنعلن على فعاليات بنعلن عنها في الجرايد وبنعلن عن فعاليات كل اسبوع الفعاليات دي بتبقى بهدف تقدمي خدمه صحيه لو رضي انه يتضامن معانا طبعا هيبقى حاجه جميله جدا بس عليه بالتوفيق يا دكتور شكرا